ассалому алайкум подписчикои калхозобод тв бачаҳо имрӯз бо аксияи калонаи бозори калхозобод дар тирезаҳои пластикӣ ва чӯбин ина бачаҳо аксияро яктакта шинос мекунем якум аксия шта ароба аста дуюмшта палисо сеюмшта телевизор чорумшта расти боша печкаи радиатор плитка ана ҳозир менем нархҳоро яктакта тамошо мекунем سلام علیکم آقا خوب هستید علیکم آقا علیکم السلام علیکم خوب هستید تینجه سلام باش نما شما نازه ای بره یک سلام کنید نارفر آقا بچه‌ها از یک تا در تلویزیون پلاستیکی را آهنی را اعطا تا در خوشا بفهمید کوچ کش هست نارفر یک آقا بری روسیه یوشکارش میگم آها خوب روسیه 85 کیلو 2 5 با 90 هستی خب як метр ба ду панҷш ҳастака дуазору пансад сомон дуазору пансад сомон россия и чанд замока кайҷа сета замока шумолизатсия тоза россия тоза россия иҷаш ахтагиаяхтай э? беруниш оҳонабаронарожни берунихона дувоним азор сомон дувоним азор сомон ижа аксия рафтеса бисёр харид кунед иншолло як телевизор ход палисос ход радиатор худ арба я чи падарка мешавад бисёр агар харид барои шароити хизмата бисёр муҳтоҷа аст дар кор аст я чи падаркатон мекунӣ кадомеш маъқултон ак бошад шид гав месака агар бисёр харид харидори кунад а харидори кунад хоб наи дари узбекистон ак бира дар дигарҷо ду ҳазор сомон мефурӯшон акаҷон ҳазор нӯҳсад сомон ҳазор нӯҳсад сомон ҳазор нӯҳсад сомон се петни дорад хоб дари бақата онкои россия болош оҳаная болош оҳана дурушт пахта барои берана дижан барои беран барои берана аксия солинави рафтеста аксия солинави рафтеста гавнес ака инаи дарои токистони хидмон ака пасад бис сомон пасад бис сомон пасад бис сомон барои берана ака дишан барои берана мини хонода мешавад 520 сомон. Иёш чӣ қалан ака иш? Иёш ака ҷон иш дар Узбекистон. Дигар ҷода 1200 сомон, 1100 сомон ака. Барои хитон. Размери чама чан ака? 90 ба 2, 90 ба 1, 90, 90 ба 2 ва 5. Иран ҳам хе размер ҳаст. Ҳаст ая. Ҳе гам нест. Дигар Узбекистон ака. Аҳа. 2100 сомон. Хо. Хо арзон мешава, иншалла. دو پنج با نوات یک نوات پنج هم هسته هسته یا؟ مقصد زکات کند تایو کدا میتونه از بیرسه این ازبکستان های نواد نواد بعد ستاندر راز میره نیو ستاندر روش گوش هم بقوات بوده ای زمو گوش هم بقوات های این ایش چخیلی اکا ایش ایش اکا در رسی ها اها 2600 سومون رسیس کی داره 2600 سومون 5 با نواد гавнас ина замокоша бинед бачо замок се замок дорааст шумализатсия полни қилф пилф россия қоидаи лупам дорааи ҷа глазок نه دارای آلومینی اکه یک بیست داده نوات باده آلومینی برای بیرن اکه برای بیرن اکه ای چند سمت نرخش باد؟ ای اکه جون نرخش نوات بادش دو از اون سمون میشه آها ای جاش اوینا میشه با؟ جاش فورت اوینا میشه اکه فورت به اوینا چخیل به اوینا 2000 сомон. 2000 сомон. 90 ба 2 метр. Сафедиш 1600 сомон мешавад. Ҳами сафедча маст. Агар не сафедтарш камтар арзонтар, хеле мебелеш бошад қимата. Қимата. Трезай Винтур кака. Пеш пеш яъни маса Тоҷикистон ихомода Винтур пеш ака. Як 20 да як 30 стандарт. 900 сомон мазид пазид герметик перметик карага 900 сомон мешавад бо арзон мешава ҳамаш муомила қат муомила қат дура ручка почка ҳамаш ҳаст ҳамаш ҳаст падакон мекшам плюс минус мекунам падакон ша арзон кадам мете арзон кадам мете не дарои беларус беларус ки ахта тоза аҳа и чанд сомона кабад ё 1800 сом ҳама чизиш қат як ҳой дави замбока қимат коробка абнанчи ҳамаш тайёр тайёр мекунем дастафкаш бесплатно дастафка бепула аст не дарои пластика ага любой размер дорем акаҷон 540 сомон 540 сомон размер чанд ба чанд яка 80 ба 80 яка 90 ба 90 90 ба 2 любой размер дорем нархаш чӣ хеле мисол ҳозир ҳами истодагиш ин ҳами нархи истодаги 540 сомон 540 сомони ина бачо дари пластикӣ калмоша надорӣ ҳастем онҷо ми тамошок ҳастем. Як бис як си акаҷон тоҷикистони хидмона акат тур плас. Тур плас а? 580 сомона акат. Метам ба ё инаш акаҷон як бис як акаҷон иш 620 сомон. 620 сомон а? 620 сомон. Як бис як си. پول روچکا پوچکا شما مونده میته اینا دتا دار شوی میشوا این طرف شوی میشوا بینش مخکمه مخکمه и моли тоҷикистон аст турецкий 15 сол дафто гарантия акаҷон як 20 як 30 як 30 900 сомон о берун да нишон дода бо муомила мешава бо арзон арзон мешавад афтоб да зардпарди чи намешава оригинал ина як 20 як 30 бе форчка ша акаҷон арзон 750 сомон 750 сомон як 20 ба як 30 як 20 ба як 30 инаш як бис ба як стандарт винтур винтур афтари панҷа сол иам дараса профил мурофил ҳама чи дорад шикоф мекунам оҳан поан гаранти қати нишонаш мекунем нишонаш мекунем надошта боша оҳан падаркаш мекунам бепуланқи падаркашпадаркашгаашшсад панҷо сомон шашсад панҷо сомон шашсад панҷо сомон иам дарон берунги аё берун дарон берун оҳан дарон шплит тарай аа хона теза чуяк аа як биз як си 450 сом 450 сомони и пол плас нисто мешава пол плас ки ин ручка пучка пол плас ка гирдиш ва круг резин резин карагӣ аа ин бачо ин дарои оҳани аказон таҷикистони хидмона аказон таҷикистони хидмона ники аа Неш бу материал шкактын трака кажану 1000 сом. 1000 сом они. 1000 сом. Бо арзон мешава. Бо арзон мешава. Трезор чиқана нака ёш? Ё трезош винтур, кам винтур ки ки дилем, ам винтур ки дедара шака байни шума хам де тараф шуй мешава. 950 сом. 950 сом. Як 20 ба 130. 130. Ё дарой сур хака. Дарой золотой дуб шуган, алюминий шамаса, пластики шамаса. 1000 1500 сум. 1500 сум. Чанд? Ай шакаён Тоҷикистон, бифорчка акадона. Бифорчка. 550 сум. 1520, 1230. Бифорчкаш арзона, форчкадорчи қимат мешавад. и размер майдатар айна кам? и размер 120 ва 120 130 ака. аҳа. инаи шакаҷонам туркиш, муртур. 600 500 сомон як 21 инаиш порчикадор шакаҷон як 21 эси 750 сом 750 сомон порчикадор хоб инаи порчикадор як 21 экатурк экатурк 750 сомон 750 сом 15 сол гарантия метавон гарантияш қатӣ 750 сом яъне турк шакаҷон 800 сомон 800 сомон як байнишӯ мешавад тарафаш маҳкам маҳкам 800 сомон иншоалло хариди бисёр карда аксиё якташ паварка акаҷон шуд давлас ина бачо чорта акси рафтеса бозори калхозобод рақамош экранда мемонем бемало занг зада муроҷиат кунед мешава 100 фоиз арзон мекунем инаи трезои залатои дуба акаҷон роллер плас 15 сол гарантия яке 20 яке 30 форчкадорш ҳам аста бефорчка бефорчкаш 1100 сомон форчкадорш 1200 сомон бо арзон мешава бо арзон мешава дида бачо аксияи пули навӣ нағз рафтеса озер акӣ навбати мо дар оҳани чӯби тамошо мекунем иншоалло аяла мерем хай оҳаниша сёмка мекунем баъд чӯбиша мерем дарои россия каҷо ясад панҷо кило шумоизаия ду силои резинора панҷазору сесад сомон панҷазору сесад сомон як сади чанд кило ясаду панҷо кило як сад панҷо кило ина бачо дара тамошо кунем чи хели дара и ранги панҷ скорса дара як каҷон карочи вообще дари пеш пеш ами дар се будай да вообще дари пеш пеш ами колхозобод хел нестай колхозобод ами пеш пеш ами 5000 сомо 5300 бом бомбида мешава э бача ана пеш пеш хушо кине хоб ина дарой бо расиски далш ина 3400 сомо а ина 3300 сомо ҳама ё расиски ана расиски ё ё мебини любойш ҳаст суръаташ маъқул мекунед арзон мекунед акаҷон мекунед қоидашинас сиёҳш аст даруниш даруниш сафед ҳаст қадом мештуда маъқул аст паста се ҳазору сесад се ҳазору ина ду ҳазору сад ина یو همش راسیسکی ها؟ همه یو راسیسکی ها کنید همش راسیسکی این همه چه بود؟ چه خیلی نمو داشت درکه باشه؟ چه نمو داشت درکه باشه؟ هسته زمو کشم تماشا کنه بخواد این زفاسه کلید هم داره ҳам хеле бачаҳо инаи дарои бералус акаҷоном комплект ҳама чизаш қатъи акаҷоном 1450 сум замок памок ино замоко қимат қатъи қимат ҳамин замок чи қидаш 150 сомунай ҳама чизаш қатъи акаҷон абналичкарам дора ака ҳамаш қатиша تیار کدام میتونیم اول بریم خواهیم داشت بریم چهل پنج گرادوس دستاف کا پاستافاش همش ایسو میخوان پاراکوی یکم سورتاش پاراکوی تا دارن دیم سورتاش پاراکوی تا ندارن از اون چهار ساعت پنج سومن پول سورچ هم نشان میتم ارزان تا ارزان این پول کامپلی مثلا رامکا پامکا ابنالیچکا روچکا پوچکا 1400 سومن فقط میبرم چسبونم تمام چهار نمود گلش هست کدومش هم حقوق اینا بچا گلش تماشا کنین дарои беларуски ана иёшта меремака эрония ҳамаш эронанаа 650 сомона. 650 сомона. Ям ручка, ручка, коробка ва ҳамаш. Бо арзон мешавад. Бо арзон мекунем. Ҳамаш арзон мекунем. Ҳамаш ҳам иронӣ ҳам 550 сом. Ё ҳамаш 550. Размериш ҳама чанда? 90 ба 1, 90 ба 2. 90 ба 2 ҳам аст, э? ё? Оо. Нахс ипара чӣ хӯрда яка дароиакаҷон бералус хайтекшонга ясол дорем дуюм сол дорем хо дин намуди шастай ҳазору садсон ҳазору сесад сон инаи свети шастай инаи свети шастай хуб инаи свети шастай ишмашин хушрӯбат дая бералус ана каҷон тоза ҳама чизиш комплект иша ҳазор сесад сомаш ҳазору сесад сомаш ҳазору 1700 1700 иш дим сорта иш дим сорта иш яким сорт ин ай дарои берам сакаҷон аа любой свет ҳаст сакаҷон хо 1800 сом берун да дидем аа замо памок абналичка памналичка ҳама чизиш қой дави ҳамаш кам аа ин ай дарои бералус 1100 сом ин 1300 сом шамо мо хайтек гуфтем хам хале а хушруб дали ин ай дарои дуба якам дуб аа 1900 сом инае дарои беларус каҷон беларус ки а 1800 сом инае сайтҳои дигараш ҳаст а уҷада дидем ку ам хеле буд иш тёмнитар шад тёмнитар шад тоза тахта аҳа 1800 сом о берем каҷон инае дарои халқи ҷон 1100 сом 1100 сом она и бахело 90 ба 2 а 90 ба 2 90 ба 1 90 90 ба 2 5 любой размер размер шас 90 ба 2 10 любой размер аҳа ҳазору дусад сомон оинадор оинадораашкомплект ҳазору дусад сомон ҳазору дусад сомон оинадор бе оина ина бе оинаош ҳаст ҳеш бе оина а бе оина абналичка пабналичка ҳамаш ҳаст ина бачо гилша билет амошуд не ҳазору дусад сомон бо арзон мешава бо арзон мешава ина бачо чи хеле намудаш дар кор бошад ҳаст оина ё ки бе оина ана дарои калоно аст ку дтагаи чанд кило ака аксад бист кило аст севним азор сомонрасиски ҳаста бо 1100 сомон бо ҳаста инои 1300 сомон айзавес ҳар ду тараф оҳан бе оҳан айзавес оҳанш мекунад оҳан боша қиматтар агар феле масарка боша арзонтар нағз нағз беҳтарин и пара дидаги ям ду таваққа як таваққа 1 сомон ина бачҳо خلاص هم خیلی بچه ها بازار کلخوز آباد عکس کلان است سویل نوی دزار این منزل ما بازار کلخوز آباد مگزین دولت مگزین اکای دولت ایپاره در تاکسی مطرالی که بارکش ها هستن اوپارا اوهای که هایی بفروشن اکران در بچه ها رقم را میمونیم حتما زن زنین عکس سویل نوی نظرات سلامت باشه سربلا باشه مایل اکا سلامت باشه خواه